पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद साहब ताली और मराठा साम्राज्य के सेनापति सदासी राव भाऊ मराठों की सीधी टक्कर अब्दाली से हो गई ये दोनों फौज पानीपत पे आमने सामने थी तोप खाने ने अब्दाली खेमे में तहलका मचा दिया था और एक बड़ी सेना लेकर मैं यह नहीं लड़ना चाहता था